はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです先日すんちゃんが私にお花のドッキリしてくれたの覚えてますか私もね今日すんちゃんにちっちゃなイベントをお返ししたいなと思ってすんちゃん最近ちょっと元気なくて て癒してあげたいなと思ってデートしてこようと思います先日チェジュの観光公社さんのサイトで私たちがどこに行ったらいいかっていうトップ3を投票していただいてトップ3が決まったんですねそのトップ3を回りながら今日はすんちゃんを癒していこうと思いますだから今日はすんちゃんに秘密でじゃじゃーんって感じでサプライズしようと思いますそれではレッツゴー 今日は、うん、私がすんちゃんをデートに連れてくので実は皆さんが選んだんですけどすんちゃんはついてきてください <laughs> じゃあ今からどこに行くのあなんか秘密それとで私ははい <laughs> 行きますバイバイぴょん tragedy. 楽しい楽しい楽しいまあ今行く場所こちらの昔のペンションなんか私の気分あの悲しさをこう掘り返して元気になろうっていう、えー、ちょっと違う方法ですね、はい、ニキビもわざと傷つけてこう再生させるみたいなああなるほど <laughs> すごいすごい 楽しみにはーいじゃんはいヒョンデリに来ましたあのー、それも What? どチェオマニジ変容の体験じゃないやんなそっか 何これ開けてみてタプチャンドンキッポドあこれ飲んの今日そうタプツは電動キックボードいやでもね他のやつもダメ他のなんかすんちゃんはいキックボード好き好きじゃない嫌いあんまり好きじゃないキックボード乗ったことあるない <laughs> 怖いからさで俺結構年じゃん <laughs> 年だから、まあこういうので絶対楽しいかな。あの楽しくないわかんない。楽しくないと思う、全然。楽しいしかも、ここ、昔のペンションの近くだからさ、心がね、絶対楽しくないと思う、俺。楽しい。 <laughs> あんまあ、笑わないと思う。まあ、ゆかが予約して、用意してくれるから、まあ、ちょっと乗ってみようか。まあ、ごめんね、言うけどね、あんま好きじゃないからね。 いやだからいいと思うよもう楽しくないせーのじゃーんもう来てるやんそうすごくない I watch you as you drive キックボードを借りていこうと思います韓国語だけじゃなくて英語でもサイトで予約ができるようにこのサイトなんですけどこの指パスはアプリもあるみたいなのでもしね楽に探したい方はアプリダウンロードしてもいいと思いますこういうふうに右側の予約するをクリックって場所が今今のところチェジュスンちゃんってとこがあるのでチェジュ島を予約が完了しましたパンなんかあれみたいじゃんなんか捕まってさパン Just sing along and I can't help but feel Huh? You don't know I'm looking. With you, everything's complete. Do you know how much I love 楽しいいいねなんか気持ちいいねでしょ顔どう大丈夫うんあおてがすんちゃんお腹すいたすいてないうん、うん I gotta tell you something I could do could be r u n n i n はーいクボ楽しかった楽しかったお腹空いたでしょうわスイスイスイじおーうーフフフフフフフフフフフフフフフ chasing somebody who loves me too If I got a dollar for every time you slam the door I would be the richest girl alive Life, life いただきますこれがうちの天ぷらなんですけど、うん、チェジュのハンチめちゃめちゃ美味しいの大好きなのうんこれを こに、これ大事気をつけてうわ辛い辛いうんそんな辛くないやろ結構結構辛いパン日本の方も食べれるくらい辛さですでもで十分うん <laughs> りはあるけどね半地でうんごちそうさまでしたさっきキックボードでここカフェ綺麗だったからおじそうとどこえっおじか out from my window Sun's coming up like はいキョンデリとかクジャところが人参の生産地ですごく有名でカフェの中に行くと人参のメニューっていうのが必ずあるので皆さんも試してみてください自然そのもの せーの何何じゃん동문시장뿌시기ブワンは동문시장でしたお刺身食べに行きますお刺身私の意見はないんですね제주빵 ですかあとですねおめぎとこれは本当に私の家族がいてる餅屋さんです さあのマッチブネギじゃないローカルマッチブだねいただきます韓国料理屋さんの醍醐味このおかずちゃんですじゃあゆかさんはそうやって食べますかね私は結構こういうのと一緒に食べたりする私は長ちゃん 할수 있는 말안 하니까 韓国 유찬이 한테 물어볼 거 아니야 내가 그렇게 아니고 그렇습니다 이게 이게 나는 정그렇고 나는 한번에 만나서 다시 우리 차에 서 정남이 나 이거 너무 너무 지문이나 통 음これと何が合うかな ソ焼酎ハイラーさんっていうソジュがあってこれとお刺身とメウンタンっていうのはめちゃめちゃよく合うので今日はねうちら運転するから今は飲めないけどもし手順に旅行に来たらぜひ飲んでみてほしいなと思います美味しいよワンは私のためだね完全に <laughs> めちゃくちゃ食べますけど歯応えがすごいほぶろこぶ あーなんか口で温泉する感じめちゃくちゃ安いねいや本当にびっくりした三千円ちょっとでこれ全部食べれますよ こんな感じで、はい、今日一日私プロデュースそして皆さんの選択のもと、うんうん、トップ3を回ってきたんですけど、はい、今日のデートコースどうでしたかはい100点満点の90点でした10 <laughs> 点は床だけ刺身めっちゃ食べた <laughs> ごめんこれは皆さんあの東門市ん来たらぜひ行ってみてください、はい、すごいお得です お得ですそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございましたみんなもコロナもうちょっと落ち着いてねぜひチェジュに来てみてください、はい、それでは次の動画で会いましょうバイバイバイバ